апам бұл жақта жашабайт чет өлкөдө турат бул нерсени билгени менен учуп келем деди ай силер жашадыңарбы силер төлөп бересиңер э? э, уктуңарбы деп атам эми чогуу иштешебиз таанышканыма кубанычтамын адилет акчаны качан берет деп аттыңар беле ақшам жоқ соқыр тиыным жоқ атасыңдар ма кешіріп қойыңызшы мен ата емес жоқ ешнәрсе емес менде план бар қандайсың Джака? биринчи телефон чалып коеюн дегем анан э, телефонуң өчүк окшойт ушул жакта иштейт экенин апаң айткан анан жакшысыңбы жакшы рахмат убактың болсо бир жака барып отуруп э, чай пай ичип келбейлиби сүйлөшүп дегендей мейли бирок башка үнү кылалы э шашып аттым эле иштерим көп шашып атсаң жеткирип коелюн анда убара болбой эле койчу алыс жашайм кошунаңды карап сен жамандаба сөздөрүң жүрөккө сен жакын алпа кандай болбосун ал сага таарынбай жашоо бир келет кошунаны тандабай досум биринчиден ынтымагың болсун ошондо сен бактылуу болосуң жакшы күндөр алдыда ушуну канчага алдың арзан эле көрүнүп турат арзан екен нормальныйлер экен тем более эле отырасың да сени сені кім эле и басамека диана мен жака қашан кетет экен сүйлөшүп көрөсүңбү сүйлөшкөм уже не дейді ой мен по идее бүгін эле кетмекмин жумушка орношсом сразу кетем э, ертең бүрсүгүнү иштеримди бүтүрүп алайынчы кеттім анда да, был болғылачы! Балам, мұздақ мороженое жебейчи Мам, О. а каникулда эмне қылауыз? Не знаю пока, балам. Бүгінгі кечинде кино бұрауыз ба? Жоқ, өзімді жаман сезип атам. Жака шай жайсың бе? Жака дейм Ладно, балам, мен собеседованияга пока. қандайсыңар келдіңер қызым келдіңіз бе келгілі келдім қандай келіп болдыңар уф өмірімде шындай ұзын учу болды алты сағаттан бері сені свадебный көйнегіңді елестетіп уф тап қойдыңдар ғой мен мындай көрдім ооба мына білгем да жүр мен сага азыр өзүм тандаган варианттарды көрсөтөм чай койчу эик моюнчуктарды ордуна коюп жүрбөйсүңөрбү мен сілерге адик болчу э бош эмесмин мен чыдап атам мен Бар ти, бірінші этажда туалет барчы Ау жакта атам отырады. азыр азыр азыр не ұғыттың сен нешті аттым туалетте бе еще ноутбукменен бе ооба же мека бе билем кир чор точно ба алло жаркынай сизби ооба квартиранын кожоекесинин атынан сиздин атыңызга арыз түштү Бүгін же ертең почта менен жөнөтүлөт арызбы ар бириңиз жеңе аласыз жап жаңы toyota camry 75-ке ээ болуңуз алло диана диана мен билип эле атам сени угуп эле атасың конечно мен сени угуп атам телефонду албадым эмне керек сен менен сүйлөшөйүн дегим мейли сүйлөшөлү абай чын сенден качып жүргөнгө азыр убакытым жок Баран, берчі, Мен де ертең... Аха, давай. А, хорошо. Мен сені сүйіп. Шеф, еме. Ого. Мен телефон менен таттырақ болобу Шеф, эме тиги Сен мен сөз дегем Бүгін кішіне эртерээк кетсем болу. болот Бірақ эртең кішіне ертерек келесің. Хорошо шынында мен да бүгін ертерек кетішім керек а не концертпи же свидание свидание бирок кечигип барсам концерт болуп кетиши мүмкүн хорошо жака эмне болду эмне настроениеңде квартиранын хозяйкасы да экспертизаңарды күтпөйм акчасын төлөгүлө деп атат сотко берип койду го вообще кишиге кішіге жақсылығы катын экен да ошолчу жүр эле өзү өзі ғой бебедесі кичине жакшылык кылыш керек да ошондойлорду кантип жер көтөрүп жүрөт билбейм баяғыда бір қызыл көйнек киіп алып келіп кетип атты беле силерге ал апам Эме, баса менің бір сұл жағым бар да ошоның баласы прокурор ошого чалып көрейін жардам береді да ошентиңиз чубайке жакшы болот эле баары жакшы болот ойлонбо бул күндөр да өтөт жаман күндөрдүн артында жакшы күн бар дейт мен чалайын жардам бер деп айтам рахмат байке жанагы келген кызыл көйнөкчү мамаң ба сол балконскілер бір айдан бері ушул жерде жүрүшөт качан кетишет баягыны тиги молодой менен урушуп айла койсок болмок экен эми кошуна болуп жашап калсак катышыш керек қой ай желаниям жок жүрем барып коелу мен баргым келген жок неге? жөн сен бара бер бар барам бар барам не көріп бар не не бар не отырасың бар барам бара бер бар не қылып отырсың балам что там? көріп отырмын істеп жатқанын не біліп түсіріп отырсыз ну кинода иә кино тартсаң боевик тарт азыр қырғыздардың бәріне комедия тартып қалды ата алғыспай тұрғылачы башка каарманды өлтүрбө макул анан өлтүрөм соем баарын уктуңузбу ата жардырам өрттөйм барын. Бұл менин жумушум ата сурабадымбы алаксытпай турулгачы деп эмне ызылдайсың маганыбек баарын кырып сал что то булар э. не той бандиттер окшойт алло жака қандайсың жаман антпечи мен жаңы жұмыс таптым құдай бұйырса баары жақсы болот эми эй жома хозяйка сотко берем деп атат тиешең жок экенин далилдебейсиңби анан жакшы болот да эми барын. баарын алло Артем. Бары жақсы эле? Жақсы эле, жақсы эле. Әділет, қармап тұршы, мен төлетке көр ойын. Жанал барбадың білең? Дағы барым келі отыр. Атам айтшы бар. Атам бош емес екен. Мен деле бош емеспін, көрбей тасын бұл? Мен сенден ұшы эле жардамды сұрап атамын ғой барына өзім эле жетішіп отам мен деле үйдө отырып иштеп атам керек болсо мека менин жумушум аябай маанилүү сеникине караганда мешать этпей турчу пожалуйста э акырын кыла эмне бакырып атасың эми таяп салдыңар го офистен эле иштейинчи ертеден кечке чейин ызы чыгып квитанцияларды төлөп койчу неге мен Өзімде төле алмайсың ғой сен ертеден кешке шейін үйделіп отырасың ғой орып ошол қалыспай байке? короче мен досым бар анан үй өртеніп кетиптир да ошол үйдү ал эметчү тиги квартирага снимать анын күнөөсү жок экенин кантип далилдесе болот экспертизага бериш керек күнөөсү жок болсо ага эч ким эч нерсе кыла албайт а экспертиза күнөөсү бар деп салсачы эми парага акчасы жок болсо ремонтун төлөп берет пара бергенге э заман ошондой алем дүкөнүнөн каалаган табиптеги баардык жыл мезгіліне лайықты үй бүлө мүшелеріне бут кийим таба аласыз түркиянын белгилүү өндүрүүчүлөрүнөн сапаттуу бут кийимди жеткиликтүү баада ала аласыз эң башкысы ыңгайлуу баалар сизди таң қалдыра. анын үстүнө азыркы алтымыш пайыз арзандатуу баарыбызга керек эми сапаттуу бут кийимдер кичи райондун жашоочуларына алда канча жеткиликтүү болуп калды мелеон баардык үй бүлө мүчөлөрү үчүн бут бұлар точно бандиттер Яқта жашынып жүреді окшойт нелер деп жатасың ей нелер деп жатасың жүрші ей бұлар мына жашап жүреді алтын ай жақ жақта азыр сұрап келейінші балаң жардамы керек болып жатады бір манил үй балаң прокурор бала эй эмне керек силерге жок мындай эле Я, алло эмне дейсиң балаңды жумуштан алып салдыбы ты сенин балаң значит прокурор эмес эле парақор да ушундай да бир жардамыңар тийбейт да бир чайым. Рахмат. Ештеке емес, бер бері. Здравствуйте. А вы не работаете сегодня? Работаем. А работаете? Да. Проходите. А, а куда? Можно сюда. Угу. мен бұл квитанцияларды төлеп қойдым қай жақтан поштадан мен жаңа әлі барын төлеп қойып алдым біле сен үйде емес біле телефондан төлеп да. білген емес білесіз телефондан төлеп қойған жоқ білгенмін аны білмеймін жөн өзім мындай сейілдеп басып келдім көріп жүріп неменеге жеті? жаштарда алло жома қолым бос айта азыр тіге жеңеңді бір магазинге алып барып келші шопингке білме дейді қаяққа барамыз подружкама подарок алып керек анам салған ғой роза роза қыс қыс қыс не қылып отырсыз мышығым баққа түсіп кетіпті жардам берейін бе жоқ жөніне қойыңыз өзіле түседі қазір қой тұрыңыз дарбазаңызды ашып қоймайсыз мен жардам берейін мақұл әзір қана денеде де қашып кетіпті а мұны батарея алып шығамын қазір абайлаңыз ой мен деген ilgari to'qsoninchi yildan o'g'ri svet kostyumda bo'lib жерге yerga бар ли жайында? Келіңіз тұрғызан. Бұл сізге. Келіңіз ем, тұрғызайын. Азыр кішіне есал олайшы. Дәтті, мүшігіңізді алып түшіп біремазым ой мышықты бөлө коюңузчу ал өзі түшүп кетті келіңіз тұрғызайын түшүп кетті байлаңыз байлаңыз байлаңыз ай белмай белмай үйгө барып жүріңіз әй белмай е негизи мындай машиналар америкадан келет да отуз үчкө келген булчу анан кыргызстанда бир экөө эле менде анан дагы бирөөндө да Ошо. О, о, ей. Кимдин тулган күнү болсо дагы аябай бактылуу окшойт э, мынча белектин баарын. Бул мага эми белек алганы кеттик. А. Ачпайсыңбы? А. Опа. Угу. Кой, давай, брат. Мына эми жакшы болуп калды. Муну алып алыңыз ә, рахмат до свадьбы заживет деп қойшы <laughs> өлі мындай жардам керек болса шақырып тұрыңыз мен келіп жардам беріп тұрам. мақұл бірақ екінші баққа шықпаймын қорқып мен бұл жаққа жалғыз тұрам. Э, өзім оқатын барын жасап көніп алып А балдарыңыз қайда қызым э, бүйек өтеген шарда, балам дагы мен болсо жалғыз бияқта бирок мага баары жактан да соң экөөбүз окшош экенбиз мен дагы көп жылдан бери жалгыз турам бирок азыр балдарым менен жакшы анан мейлеби мен кетейин тиги жолдошуңуз келип калса жаман ойлоп жүрбөсүн ага кабатыр болбой эле коюңуз анын өзүнө үй бүлөсү бар мейлиңиз анда ар бириңиз жең аласыз жап жаңы Toyota Camry 75-ке ээ болуңуз жама кандай экен ох эне ой энеңди деп э е бұл қымбат керек э конечно это же кале сваровский сваровский типа своровалиби <laughs> каяка қай азыр алло айка привет жаңы эле жумуштар менен жүрүп азыр эле бошодум сага Я. Не эмне дейсиң сен подружкаңды издеп бере блин эми эмне кылабыз ладно хорошо давай не олды? Тынчылы? элеби мастер Аға жазылып койгом да анан кечигип калдым ал уже башка клиенттерді алып алыптыр эмечи мен бир салон билем ошол жака барбайлыбы мастерлер опытный жакын эле жоспар жоқ қой неме мен бияқта сөйлесіп қойғанмын сізді ше азыр индивидуально барып обслуживать етеді сізді по королевски азыр иә а саламатсыздар саламатчылык бир маанилүү жолугушуу бар эле мени даярдап коесузбу албетте келиңиз кириңиз чай кофе кофе азыр бир мүнөт мага чай Ну бега хоть тұрайын әзір иә үзіліс келе қалайын мен сага бүгінгі күннен бастап осындай жирный клиенттерді алып келіп тұрамын не қылсаң ошол мал ну, бар что то вы долго кофе готовили кешіресіз кофе машина бұзылып қалып тұр шашылып қоя алайық мхм жүріңіз тияққа нұрбекова жарқынай ушул үйдө турабы ооба бирок ал азыр жумушта болчу бир нерсе болду Е, алар деген менин үйүмдү өрттөп кетип мына үйдү сатып туруп акчасын берем деген бул үй алардыкы эмес эч нерселерди билбейм акчамды таап койсун эгердечи акчамды даярдап койбосочу бир демалыштын ичинде акчаны даярдабаса мен сотко берем милицияга беремин көрбейсің үйімдерді коюп анан жакшынакай қалып жоғалып кетишкендерин ушу менен эмне деген турасың иә мен ал үйдү деген арендага берип туруп ошонун акчасына жашачумун да мени эмне кыл деген турасың айтчы мага я эже страховщик э кереги жок страховкаңдын страховщиктер менен менин проблемам да жок силер мен страховщиктерге даже эчеке буюмдарды дагы өткөргөн эмесмин тапшырган да эмесмин менин акчамды таап койсун таппаса же таппаса проблемаңа өлүп кетейин ай эмне турасың айтпайсыңбы о төлөш керек акчаларды эй ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Кімне қиқырып отырсыңар? Еште қойылған жоқ. Емнеге қиқырып айтады екен? Қошталар, не болып кетті саған сар? Олар точно байлық берген. Точно. Кеттік, кеттік. Квартирамның ремонтын төлеп берсін. Төлемейді бекен. Шындай проблемаға түсесіңдер, эй Ошондо сиз буларды коркутуп атасыз Кылмыш кодексинин 98 менен бирөөнү коркутуу боюнча сизди сотко берсе болот. Билесизби? а сіз кімсіз мен бұл жақта тұрамын бұлардың ошнасымын сіз ше сіз кімсіз мен атым арслан анан қаяқты жақта лейтенант апа біз әнпслешкамыз біліп қалса жұмыстан етім. еді заявление жазылбағаннан кейін біреуіні қорқытасыңар беш жылға шейін түрмеге отырасың чоң жігіт а сізге болса ұсынышым экспертиза чыкмайынча булардын тынчын албооңузду суранат элем да экспертиза чыккандан кийин пожалуйста милицияга заявление жазыңыз жакшы барыңыз бас А, сиз мунун баарын кайдан билесиз эмнени ну уголовщина кодекс модекс бар отуруп чыктыңыз беле жок мен бывший юристмин сіз бывший дел емессіз ғой барын біледі екенсіз и басқа не мәселе отыр жүргіле келіп шашпай чай үстінде сөйлеселікші келгіле жүр қызым ну что вы прошли собеседование ждем вас завтра с утра спасибо большое ну, до свидания до свидания When I think about the way we used to be, when I think about the things it took from me. тастамаған екенсіз бұл сізге сдача керек жоқ рахмет жомарт ресторандан столик заказ қылдың ба ә. ресторандан а о заказ қылғам и о заказ қылғам кеттік анда рахмат жарқынай а эмечи тиги <laughs> қайсы ресторандан заказ кылыш керек эле жок мындай эле сага кичине жардам кылайын дегем эми көрініп турбайбы жарқын айсаға сага жагары ошо анан кызгансын деп эле кайтип эле айтып койгом <laughs> же умарт эгерде сага бирөө жакса эртелет башка бирөө аркасынан чуркалат мындай нерселерди мен жакшы билем башыман өткен опытым бар а жоқ. <laughs> сиз түшүнбөй калдыңыз жаркын ай менин аялым болот эки кызыбыз бар <laughs> ошо да мен билгенде эле айтып турмун бирок де эле эгерде проблемалар болса эртелет аялың жақсы екен жоғалтып алба олар опасный қошыналар емес пе иә тұр емес қылып қойған жоқпыз ба иә кешірім сұрап қояды ғой ошо деймін да бірдеме болып кетті анан бізден көріп эме болып қалсачы ооба элтатпа десечи алейкум ассалаумағалейкум алейкум эми бизден кетип калды кетип кой э жакшы эле бар жакшы точно ооба точно эле точно булдучи ооба дебедиби кичине точно деп нервине тийин ооба дебедиби мен адикти ойлоп атам сен немени тыясың эми нормально сүйлөп айтсаң тыям дебей Точно, точно. Мен нормальный сүйреп айтамын. Мен сен өзіңді біліп ал сен. үйіне кіріп кетті бізге жіндемей қалды ғой эми конечно екі қолдап саламдашып жатсың эмне биз мунун эле дос болып қалдық и дос болып қалсақ бұлармен жолығып жүреміз ба мұндай достың барынан жоғы жақсы қой енді байдағыларды айтпашы мұныменен бірдеме қылып тұр қайран ұшып кетіш керек сылтау тауып тұр ғой ооба барып тұр мен барып келе қоймаймын қай жаққа керек ғой қойшы аяқтарың ғой план түзіп ана нұршат жүлел ушөр күтіп келеді бас нарды ойнайлы анда саламатсыздар ба эмне заказ кыласыздар бизге равиоли менен паста беріп коесуздар алкоголь жок рахмат бүгін биздин важный встреча элден эки сағынасыз ба <clears throat> мам бұл абай абай кайрыджа мені апа десең болады мақұл а мені ата десең болады бап қандайсың